abantu yona gyempitira bambuza nemugoba tamala emirundi twawulire mwamugobye tamala emirundi nemugoba nemubuuza ndi ku biiti bakugambye nti ah, bagenda ewa pulezidenti mm. nebamuga nti omusajja atulemeseza emirimu obonga balowooza mm. nti pulezidenti agenda bagamba kuba tebalowooza mm. nsobolbutazontirizon uh-huh. kakati nga bo balowooza nti pulezidenti agenda kumpita bagenda eri uh, national address ewedde agundi eh, eh, diana yagamba achange ah, nti twakiriganyiza owandikire pulezidenti akapapula ayogere ku mirundi amuwarning ekyo nakyo kyali kyabutalaba wayi hmm. pulezidenti nayogera ku mirundi namuwarninga mu national address eri yonna efa hmm. naye tebabala abantu bano kambabuulire abantu bagwa mu bifo theyalake tebagwa mu bifo nga si byabwe mafi ebadde kuba abantu nebateekawo most of these people tebamanyi byebakola tekakati nebagamba president nabaganda nti mumutwale mu kooti kuba president yamanya one nti ngamba abantu nti ababbi mbakooye mirundi ali ku kurusaidi y'ababbi oba avuma oba takola ki naye kenvayo neŋŋamba nti mirundi muwonize nga bano kyebaagala kiba kitegeeza olutalo lwange olwa corruption luba lufudde bo tebaliizoninga hmm. nabagamba nti abamanyi museveni batono nyo obeera naye naye nga tomumanyi kakati ekyokubiri nti mirundi omuyitangaani pulezidenti mirundi amuyitangaani ebifo byamu byona mwabyungoba mukuba nze nabategeera nze sibeera jeno nenfuuka palatoni kamanda mm. singa kati balaga wambayo gavumenti nagivaamu kuba nze nkubala bwenti nababala nti obujozi bwabwe buli kuki ewange bayisayo 5 biliyoni musajja nawagamba omulenzi eyembwe fuluma empiseewo sente zange olunaku lumu tuligattako zero kumi nga olikukabanga lina obugalu bindi bwo myamwe faita kakati bwebava eri egundi bakuŋŋanya ten biliyoni bazimpe ŋŋenda okuwulira nga ten biliyoni betemyemu guruupu bwe bazireeta ekiro ate bajja ekiro bazibbe banzite <laughs> eh, amazima genyini mbakukubire ngaobawulira ah, okutukuba ate bwange tebaali zijjaeyo lwanze nali mbategedde ne vaniyazo era bajja ku kyalo ne bakola save abatemu bajja ku kyalo ne bakola save mm. naalifulumya nazo mu mukwesese tebaali ndabyeko oba balinsanze bwe bauma musase ntubogeza mm. naye yali abatumyo zikima yali wamaanyi kale mu gurupu yabwe mwenyini sente zaabwe nenzigaana kati kano akabbi kano kantweya pusi nekajja kasala amagezi mm. bannaabwe basiniya batuula babaga nti sente zino twazewoze mu bantu ten billioni buli mu yakontributinga owa miliyoni ebisatu kujaku omu yakontributinga siri biliyoni nemutya nnyo siri biliyoni zino zitwalika hmm. bonna nali mbamanyi abazisonda kakati siri biliyoni manya ten biliyoni ne batuula bazizeyo gye zaava ntweyo pusi napanga nagenda alimba kaliisa tomanyi nti toto yali ya ten biliyoni ono amuvuma wakutwala zino ono amuvuma kaliisa akinda katamanyi nti nze nkimanyi nti this caboy wants to steal 10 billion mu bamaafu ya banne nti anti tubadde twagala mukuulinga kaliisa akitukoledde mm-hmm. eh, abe 10 billion mu banne mm-hmm. era bamunyigira nnyo bakagoba naye omanyi kyekakoze mm-hmm. omanyi kyakakoze akasajjako nti kabi nnyo zuumu yaabwe kagikubye nekakuttaga <laughs> tebalina zoom nkubuulira eh. aa ah, zoom okuja kate nzenna tekinologi ezaawo zoom basekerera eya pulezidenti mbw akake kasaketi katono eyaffe zoom bagikubye oba military intelligence misro technical services ogiyita yakuzanya <laughs> mwanange yankubidde simu ekiro naŋŋamba eh. nti simanyi gundi yaffe bagihakinze emuga eh. bagihakinze nti bagihakinze okakasa ntie nengenda mubyuma nibaga nti kweri nade ngenda babuli eje e, buri virus je vayo nangu batodda mukola eh todda mukola mirundi eh? mirundi technical services kino technology e, technology je muira wano kogendo babuzi aba basenja eh. mu babuzi ekyuma eh. kyabwe kyakulashinze era gogo baba ni bayinoko basekerera president mwa ina zoom mm. mwa ka zoom akake ka socket katuno mm. chagud chayabisi so nze mbabulira kakati bo problemu yabwe yalemwa you study character nebaga n'omuntu eyantwala mu state house made a very wrong decision mm. character z'abantu tuzisoma aba psychology ti omusajja tasobola kukola mu lubiri mm. diana yali mukazi mukatuliki mwana muto mbeerera takulyangako mu lubiri obwakabaka bwa bungereza yali abusanyizaawo okakasa hey, eh, tebatamutte gwe nogamba nti omusajja gundi ali fayed musajja mumisiri bamuma obutuuze mu amerika bawana bana abawana batalina kantu oli musajja mugagga muzibu mm. bamuma obutuuze mutabani we gwe yeyakwana dayana avudde kuoli omulangira dayana nabaga nti nigenda bakoleyo surprise nti ali lubuto gwe azadde omwana alindiridde okusikira obwakabaka bwa bungereza nga kabaka wa bungereza yakulya nangerikani kyaki ate oza ali mumwana omulala musiramu omuwalabu yes ididen know why yali tabikuliddeemu nze byemmengo sibikulidde era nze sigendangako mumengo nabagamba ebyo byemugamba musonyisa abasajja kawaka wange alinga bamaliriza porogram sibiriimu mbyogera neyagalidde lwaki mama wange siyawangaala ninga nti maama wange awangaale lwaki bwonga ntisabasajja kabaka awangaale nze owange lwaki tawangaala <laughs> it would be my obligation to say saabasajja awangaale byammwe kyategeeza kulamula ate nze sisabulaze lwaki sisabulamula obuganda ah, ah, papa byayagala tusabe bebabijja mu bukatuliki lwaki papa ye byayagala tusabe mm. lwaki sinze byenjagala nsabe ne katonda wakyoyagala gwe byoba oyagala kuba olya nti kalaketa ekereziya eyo mugiraba ekereziya omusasodooti omulaba nga bamuwadde obusasodooti abalamiramira ku budyakoni abalamira derukwatiwa kalakita ndi whether you can fit mm. kati state house eno gavumenti erimu bamafia tompaamu mulimu mm. Ah, abalyaloga nti ti instead of solving the problem bo balwala obulwadde bwa pusi tukiyita kapa mentality mm. nti kapa yo egamba nti emmese ziyina kuliibwa buliibwa empologoma nayo yalwala obulwadde bwebwe muyoyegoba yo tebagigoba kyobola nti bamasaayi bakanga empologoma nebagiryako enyama olwokuba empologoma temanyi kkangibwa yekanga bwekikanga teddangulu ne bamafiya bwe bali nti lukwatibwati mirundi seyingi mirundi agambye eki hmm. mirundi kakati kankubulire amawanga agogonna tebakagambye nti abantu bakomewo entebe mm. nalebye minisita oliemu nga byayogera biri ku lupapula has oliemu goni back to entebe to inspect to find out whether what he said is in operation abantu era tebaliyo amasimu gatandise dda okukubwa nga kukubire wano abakuba amasimu ah, entebe nti abo bafulume nga ah, kukubire nedda nedda leave that man to come mm. that is my kid ah, kakati enca bano bannayuganda ba abajja emigugu gyabano gyebaleeso giteeka mukyuma balina graves bafuuyire entebe oli yayambadde ebyokufuuyira kakati bagenda kugamba nti bannauganda pulezidenti enamba gyeyatwaddeyo olusanvu kati anaagenda okudda nga bali lukumi mwebi nga bawandiika abakugu basayansi be baayina abatakolangana ku mpeka ya panado nga bakuga nti omanyi kati ate abalwadde beeyongedde mu uganda nti anti abantu bakomawo ate baayitawa obanga buli omu mututte mu kalantiini ate obulwadde buba buvuddewa because they don't reason tujja balowooleza ekibanga enyama yonna emaze ekeberebwa ogyeiguze mu lufula omuli omusawo akebera enyama hmm. kati ate yayitiddemu etya kalusa omusawo nagire nemuyitako One they don't reason. You will see these idiots claiming that we, the number has increased because we recently had an influx of arrivals. Eimu yabwe ngachi. Ante bategera kati balowoza nange sije kutegera. Ate nambe vawanga bayise mu quarantine 14 days. Which means nti eyo reason tojireta kati bajireta nemba kuba. Minister, ministry, omwogezi wa ministry. navayo naga nti fe tetulina ndagaano na bad black agreed enca gundi najja balamu hmm. zavuddewoyesasuddengaye yazidewoatebalamuaaakankubulire balamu abuuzeku kitatta agenda amubuuzeeko hmm. balamu wiru end up ekikutegeeza balamu akolera bamafiya hmm. balamu akolera bamafiya mamafiya bakola gavumenti eyabwe naye tebabala teyalize kutubuulira certain things are done secretly wazijja kubera muyina sente wazijja waggwe ogenda luziranga kitata balamu yuwa onu yowawe okakasa nkubulya nawandika katabo kange nti mafia mm. nze siwandika nkako katabo nti nabaga nti mafia efuga etya omuntu nembaga nti privileges ekuwa buli kantu konna nimbaga nti etegeera nti oyina looni oba oyina gundi mm. oyina obulwadde mm. kakati nga bwobavaako mm. ojja kubona the encouragee to get a loan nze sirina looni mu banka ya dover draft sisuubula nsuubuza muto kati niveni ekwata ebintu byange ebijjawo kuba nababala mm. nenkuga nti mafiya ekulekanga balamu nakuriyeti nga nateekawo tv nakola ki nabeera eno nabeera eno gwasinga kitatta amaanyi nze sirabanga ku muntu alagirira motoka ya president nalaba kukitatta sirabanga muntu nga inspector general police ayogera nayimirira namugjako na akazindalo nti byoliko sibyo ebyo bitwajiridde wano mm. sirabanga muntu ayina manyi nga gakitatta nti betikam yali aweze butukutuku mu kampala kitatta nakwata abantu abatwala kulale ya president ewa bobi wine nokatulamu yakatulamu nga sikakebere oba katekala oba kasiba oba tekakolaki naga nti nziwadde pamisoni zikole ku kitatta goga nti kitatta singa wali singa boda tezikola at that time bali tebanamubalamu yali atuuseeko natunuli abantu abo mm-hmm. ye tajja kuyingirira byabutale nababodaboda mm-hmm. emisango gyalifuna gyabaddabba hmm? mafia the fattening period is very interesting olubuto bwe luba luzingira babaseka betunu naye emiranga muzaali <laughs> lo tuli atalina kisanga mwana omwana talina kisa bakuleeta ku nsi kucyakala nalipa obugulu naloka yekiikamu nyina <laughs> bakuletera munsi kucyakala kukola sentenatta nyina kakati ebyo bagundi abo fe tubabuulira this hmm. morning nayesagala nyo baintelligence nti abaspend alomos an hour nga njogera ne bobi wine eh? hmm. ono manage issues nze when you ring me eh, we talk kakati abo badde bajaga nti bafunye ekyamaanyi nya hmm. bobi wine njogera naye i talk to everybody hmm. noono gundi mubaminisa gwe nali ndowooza titasobola kwogera saloopendi ayina problem mu minerals naye namugamba nti kati gwe oyogera bya reality manya hmm. bya siole hmm. abantu enkumi taano bayingira mu kirombe eyemubende bakaenya management waliwo omusajja omutaka ali wano yajja egundi yajja wano nga ewaabwe baagala kusobola gavumenti najja wano naye munange ensi yaffe nga bwebeera nagula sheyazi mu kirombe bwe yazigulaku mu amerika nayagala ekirombe akifuge polisi nega nti gwekutuyinako crimina activities tetuyinza kukiriza kugira wano kakati upendi yenaga nti aa investor mm. whatever type mm. kakati bahagolinga mm. bakyabiyomberamu mm. abantu enkumi tano nebayingira mukirombe bo betundira kati golod bazimbyewo nekatwediki center kamanyi ka singana kakati tuli mu covid ngendo ngosifu kakati apendi aloza mm. bwali kwala yuti police gendo kujungula abantu 15 mm. namukamba tikisoboka abo bafuke ba miners babano toba to, toba twala baba ne yuma we bilisa ba because sabo beri mu eri wansi bakayo busina kalobo <laughs> eba bibu bya byuma byuma ba bivake biyikula <laughs> zene unya you see myamwe realist eh nabawo ekyokulabeka nembaga nti mmwe ababasajja kati mubafuule bamainazi hmm. kakati ebyuma byammwe bibeere ino operation mujjemu ba technicians mujjemu baki enamba eyenkumi etaano ejagenda eridusinga ki yokka waliwo kampuni emu yamwenge hmm. lole yajo yagwa kakati bwegwa abekyalo nebakuana bodaboda zisomba bwebanywa <laughs> nebaleta polisi nekubatiya gasi nabobaamekyobakabiabobakolakikyenva eh. nkubira public relations office nemugaa nti naye youare wasting time mujja kutta abantu ate museveni polisi agisibe mubaleke banywe hmm. naye ngaoli tatwala cupa kakati yo polisi etangire makubo bano mwebava tikatrading center kalisa ababooda okunywa banywako kwota kirole kyonna nekisigalawo ambiulensi si zeza jange nezitwala abatamidde emirambo <laughs> mm. aleme kuwa ddagala mhm. omusawo yaafa oba gwofa mm. <laughs> yes <laughs> nawandiika katabo nempandiika mm. nti setetausicas nembaga mu setausi omwo mulimu ekikolimo omukulembeze bwabeera mutalaba balabe bamulwanyisa nembagandi kakati president amanya akamanyide ku bobi wine kati baganti mbakoye mbeta midwa bobi wine wow. yali alaba balala nga ali nabo nzinga namuandikira daka nakatabo timuseven lulimi luli mmanyu agagalo dulu mategalu mm. era babibi bamkuba bebanyaze buli wamu bebamuolomya kati nembawandikira kano sudirwa mulaba nga asika mutebire mm. nali mmanyani ya babanga balina ekitongole kirimu abavuuka bemmengo eh, ali musefuria eh, checha eh, babanka chechifananyi chewatekawo nga eh, sika mutebi yes kana katabo kakusatu ku bank of uganda kati musango teyagumaze banka ye yali tegudde nabaga nti banka ya sulidi teyagwa bazisula bagendedde ng'ekibinja ekibba kyemmengo kyabavuka bemmengo kirimu nono wa new vision be baali babye n'embuga kyekyasokola banka nga bwezigwa nga bwebesasa mm. abo kakati banka muzibye ekonomi mujibye kuba bafuna amawulire nenakaempandise nti the top ten nti nga kyabisa olwaleero ani gwe banoonya abantu gwe baagalako kopi nga wandiise the top list hmm. nga kyabisa olwaleero abalina okuyingira ettaka <laughs> kakatiwabataddemu nebifaananyi n'amanya gaabwe nawulidde bamafiya nga boogera hmm. ah, naye bannanga abasajja bagamba nti omusajja atukubye museveni akubye mafiya yakola ekintu eki mm. pulezidenti agobye abantu bonna be babadde bakozesa netiwaaka mm. wasigaddewo nakalema nakulo bokka kasa museveni akwata nakalema namutwala kwembasi nakwata akulo namutwala kwembasi tewali agenda kuddamu kubba wano hey. Eh. era balonda bonna abagamba kasita owuliza ene member of my family nakuga nti agala sente nozimuwansi baggwe anti basibyakakala ono omusajja kateesumba yagenze ewaabwe kulale agenze kuba eriyoda ali nayagadde nyamukube omanye eriyoda kyeyakola namugaa nti waplaying good masturbation political masturbation hmm. eriyoda minisita yava mu constituency emu nalaga mundala nebakusazaamu engalo binetula obujozi nabutuza ku ttaka wy waliwo omuvuka yali agenda okwesimbayo ngaava mu state house mm. ne bamugamba eriyoda nti oyo omwana ava mu state house bwe yesimbawo museveni gwajja okuwobwa minisita ogwe eriyoda n'agenda eri ne bakasazaamu kati ku luno eriyoda eri takyaddayo kati eriyoda katesumba azze sente awandagaza mpandagazi eh? katesumba yabaga nti abange musaaga eh? nali nkolera mmwe aa kulankwateko njatule fuko omulokole bamutya bwebati katesumba <laughs> katesumba bamutya ate tusinga bakatesumba banjagala nnyo mm. bamukutteko yabagamba oyo womurevenue president gwaga nti namukutteko yowagonde talina national park mwatalina bizimbe babukinga kuva mu europe agenda mpabira alabe naye seba agugubye sente awandakaza buwandakaza none yali pps owa state house mm. sente awandagaza naye kyebamukola bamubuuza wali eri nga wali totuyamba sente z'ekitundu yazisibanga nga yaga nti ate bwaligendayo atazisomulekitundukibamubanjibwegenda eh, eh, eh, onoonye oyagalaki kakati muleya bali gundi tuli agenda ne gundi ono omusoga omanya omugiso nabo balemeddewo gundi jo nakuweza nga satu ekkulu yatwala lipooti enfe wa pulezidenti n'amugoba nayo ye tayagala kukwata bali tuli agenda tuli agenda ali loaded mm. alina fayiro ziri bwe ziti nsesema kasitamunkwatako kirungi nnyo e, kirungi nnyo omuserikale omukono ng'agenda akwata omukazi musuubuzi mukazi anyirira nga bamugazi simanyi akukusa magendo eki nga tebamuteeka mu sseero mm. butuuka ekiro ngaomuserikale amugjayo mbukankuwonya empewo gyosula ewange ngaebise bulangiti yalowooza amuyamba mm. kakati bwebukya ku makyasanga kumi n'emu mm. ngaamuga nti nkuzaayo mm-hmm. omukazi yamugaa nti gundi osaaga wampasizza nenkola ekibonerezo nakimaze gwe genda oguleka sefuliya nammere enfumbe <laughs> omupoliisi olwaleeroekibonerezo nakikoze ku katala <laughs> netulyagenda alemeddewo tulyagenda alemeddewo ne fayiro ze mm. kate esumba alemeddewo mm. mwemubadde mutukozesa mm. weare conveyor belet uh mhm. -huh. bamasters ofe tubadde ba slaves kati awo museveni yamaze bano balonda abapya ababuulirirawo mm. nti abange sijja basiba naleeta akagero wali nti owaye abaana b'omukulu w'essomero bafunyisa abaana embuto mm. ate agoba be bafunyisizza bo tabakwatako hakati omukulu wesomero yakyusizaakwata baana be eh. anti ndagaa nti fe abasigalamu abawala abasigala mu ssomero hmm. bayika taikondo ngaabaana be bakubampeke bakubawaliyeewa bakuba agenda okulaba talifuna abazukulu abantu bayinza okudduka ne balagamu babobiwaini kyekintu ekirungi ekiriwo obufumbo obuyingiddemu mujjawo munange tokoba musajja mbuddayo gyova abeeri kyebafumba kuba nokuliira emmere abakuyambi eribafumba mm. kakati babbobi waini abo ne babatono baba abeesigi balina we batuyambira ebayambamu mm. kakati mmwe kana akalulu nze ngenda nembasekerera akalulu kano kemula e, ambate nderabi mm. e, bamafuya nabawulidde nga boogera ku bintu bibiri hey. twegendereze abo pulezidenti bayitambwa abasayansi be mm. bafere babatubuulira ni kyamaani waawe ani yali akoze asepolo ba mafia bagambye nakakubye nakakubye akantu hey. Eh. kabaiti kaabwe nti ezo, ezo akedi tetujja kuzita tulina omumulimba akedi tulina okuzeddiza fe twabawola sente tulina okumekinga suwa nti tezigulibwawo tuzitwale tugende nti balemeddwa okusasula amabanja nakakubye ate bewola mu bank hey. hey. babawola mu banka mm -hmm. ne bazimba ebizimbe kati ebizimbe babyagala kyova olaba nga buli lwe boogera nti tebadda tebakuwa solusoni nti interestrate ziyimirire mukitegedde ekintu ekyo ti abasajja hmm. balina obukodyo bagediza abaganda twabawola sente sente banka zaffe bazimbye ebizimbe bingi nnyo kati how do we reclaim these buildings arcades nti tulina kubalemesa kufuna kusasula kakati ya president pamuka chovu yaba nti era kedi kwe kubera kaba abakole enviri wa gulu Hmm. era nenviri bazigaji kankubuli gwomutwogo okuva president yalangirira nti agadde saluni gwogwesalira hmm. era tubayitayo nga tetukwatibwa kuba abasaluni era betuyita nebatusala enviri ye muzeize yalina emyezi esatu egiyise zaayina yakalina yamusala yasula amusuza mufiri era batusala enviri hmm. naye bano bakinyozi tebabaagala kubanga bali kwako edi waggulu nolwekyo tiimu eyo tugitunulemu kubanga nze pulezidenti yampadde eriwe kasana mutegedde ngaga nti baabo baabo basayantisi kasitayo beganye ah, mwogere chairmani wammwe <laughs> eh, eh, achengi tell us this noble ugandan is who have done a lot of work who is the chairman who is the secretary ah, ah bwe mutajjayo mannya gammwe nga totegera muli babbi lwakite mwagala tubawe ku midaali tuleete embuzi eka achange <laughs> diana reveal this committee katongole nga tumumanye wa task force nedda mutubuulire sebo kankubuulire oba tuli abantu bana mu mmotoka singa tuvuga emmotoka zaffe makumi ataano ne tudda ku chaki ne basaba nga tuli mu motoka zaffe tuwulira anti tekatukwatiramu mm. mu motoka tekatukwatiramu eh, eh, lwaki kyaki tezigulwa bo ne babeera mu ndeeri nga bawereza emize ngaffe tuli mu kamunye musanvu <laughs> mafiya teyinza kukkirira kugula kyaki eziwayi bannaddiini bagenda kuvumirira obubbi obubaddewo ku mmere ku ssente kuki nze kasandala bya pulezidenti ngaagamba when the president waife tusoma species mm. kasa president yakuga nti we in updf is part of updf kasa akugamba the police polisi tali part of you simwa si, si taberangako muserikale wa polisi mm. musebe nya selekitinge bigambo bi yakugambi nti according to the scientist eranga bwababuza bonga tubamanya nti abatu wereza katwagala kumanya te yamani yani aba scientist tebayinze kutujuga bwana priority decision naze muyina tuda entebe twali ayamba dibino byakisa uchigula dola abiri abave bweru mwabadde mulaba battu akadrivers bokka kakati eri gye wabadde era pulezidenti yakyogedde nti high risk countries naga nti akati ekyo tekikyali za europe nawana mu east africa abava e south and sudan omanye ekisaawe bwe kyalibadde gwe abakwata ku migugu gyabwe aba bakwatako bakebera hmm. abakoona ku arayivo mumanyimmwe abantu batatambulangako tebamanyi process muntu wayingirira mu uganda ah, kakati basooke batulageko pulezidenti asindikeyo updf UPDF yali bade kukisabu entebe kati kuba nkugambye amarobozinga yina agaba nina abakuba entebe bataba abantu baabwe